pernah di betang hari Bikin beta mengerti cinta sejati Marbeta salah kira give vill svart jobb, du like this bertanya-tanya, kamu nanya I'm not going nanya? Kenapa kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Johnny.